Ukraynalı döyüşçülər səngərdə gizlənən rus əskərlərini dəqiq nişan almaq üçün əvvəl oradan çıxmaqlarına nail olub. Dronun səsini eşidən düşmən əskərləri səngərdən çıxır və pilotsuz uçuş aparatını atıcı silahla vurmağa çalışır. Lakin drondan atılan mərmi işğalçıların işini yarımçıq qoyur.